Po co górą? I jeszcze w górę. To nie da. O kurwa. No, które, ale które minuta? 24, a nie, 24 to jest do na mecz, to chyba nie będzie poprawy. Orzesz, kurwa! To było dziwne, że przegrali. Znowu? Jaworski. Jaworski. A ktoś jest strał dziewiątka. A. ale po rękach, mało brakowało. Boją e, do pucharu chociaż. Pukaj. No, broń, puchary sobie zaraz bronimy. O kurwa. Oj, oj, oj. Proszę nie koloryzować. Obkiwaj bramkarza! Oj kurwa. Ej, nie liczy się, miałeś to położyć i obejść. Zagrajcie fair play, wybijcie piłkę. Grajcie do tyłu, chłopaki. Połóż bramkarza. O kurwa. Bardzo ładnie. Do różnej grają? Ostatnia minuta jest szansa na wyrównanie. Jest! 8 czy 9?